Pois eu veño sendo da familia de Mos, da miña familia musical, que son Manolo e Fita, e, e de aí eh, ven un pouco a miña vocación, o meu oficio de, de cantora, que, en fin, salvo máis de 35 anos nos escenarios e facendo máis que só música, senón, bueno, tentando que o meu entorno eh, mellore a través da música, que sempre é importante eu escoitaba na adolescencia, sobre todo cantautoras e cantautores, non? Escoitaba a Mercedes Sosa, escoitaba moitísimo a Luis Emilio Batallán, escoitaba tamén a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin, eh, músicas que a mí me inspiraban, non? E eu como compoñía tamén con miña guitarra, pois para min eran pura inspiración. Eh, toda esta xente que nomeo e tamén o Seca Fonso, e a música de, de Portugal, que para mí é eh, unha fonte inagotable sempre de, de ideas e, eh, e eh, de emocións non? que me provoca a súa música. Por lo tanto, sempre a miña ollada dende ben cativa estaba aí neses lares. Non? A verdade é que gustaríame saber un poquinho máis, non? visitando os institutos e sabendo como se respira aí. Non? Dá a impresión de que tampouco se escoita moita música nosa, eu creo que debería escuitarse sen prexuizos, non? pensando que porque eu sei de boa tinta, porque además fun crítica musical durante moito tempo, que hai moitísima diversidade e riqueza na nosa música que me gustaría que, que se descubrise. Non, non sei eh, o que se está a escuitar, supoño que o que soa nas radiofórmulas eh, eh, e tamén pois, xente un pouco máis curiosa, pues, pois, máis diversidade musical, non? Pero creo que fai moito ben escoitar eh, a música que ven da terra, non? da raíz. Eh, a min pareceme que iso é fundamental para coñecernos mellor, para saber quen somos, de onde vimos e, e, e, e cal é o noso horizonte. Sí, é curioso porque María Fumasa, que naceu sendo un proxecto familiar sen pretensión de, de chegar a ningures, apenas eu, que son a madriña de Rui, eh, impulsei este proxecto no que participan moitísimas persoas da familia e do entorno eh, familiar. Non? Entón, eh, por que chega tanta xente? Nos pensamos porque ah, hai moita verdade e moita frescura eh, este, disc, este proxecto dedicado ao meu afillado Rui está cheo de, de alegría porque queríamos rodealo tamén pois iso, de alegría, de festa eh, e son eh, moitas delas cancións que falan do seu universo tamén non? Eh, e é sempre un misterio saber por que as cancións chegan ou por que non. O que sí sabemos é que hai unha conexión eh, extraordinaria, non? E, e no fondo eh, o que falamos aí da vida cotía eh, do propio Rui, non? A mi irmá Chus compón moito sobre iso. E supoño que María Fumasa é un, un proxecto cheo de, de enerxía, de cor, de alegría, non? Somos 30 e tantas persoas no, no escenario, e iso é imparable, non? E chega a todo tipo de públicos, non? porque tamén é interxeracional na, orixe, tamén María Fumasa está composta con xente, por xente de todas as cidades, non? Entón, penso que iso pode conectar con, con xente moi, moi diferente. E con respecto ao público adulto, eh, eu non sei porque a miña vida é un compendio das dúas cousas. Eu canto pois, Rosalía pequeniña hoxe para, para público familiar ou, ou canto con María Fumasa e despois pois, canto as miñas cancións que ás veces chegan eh, o mesmo público, non? Non sempre, non? Eh, eu penso que cando algo se fai con verdade, con paixón, con eh, unha certa calidade, por menos cuidando non? A, as palabras e cuidando a música, cuidando as armonías, pois pode chegar ás persoas. Pero o máis importante é conectar a través da emoción. E iso Eh, creo que sucede tanto en María Fumasa como en mi propio trabajo. Y por eso, eh, eh, nuestra a música puede llegar a cualquier lugar del mundo, donde no conocen tampoco demasiado, mejor a nuestra cultura ni a nuestra lengua, pero hay algo ahí que, conecta. Y ese algo es siempre la emoción que puede producir un alalá tradicional que, fue pasando a través dos anos non? e dos séculos e que, e que eso sigue estando aí completamente vixente, esa emoción e esa, e esa, e esa raíz. E con respecto a María Fumasa, pois teño chorado en riba do escenario de, de pura emoción vendo a reacción da, das, das cativas e dos cativos, non? Porque é un proxecto que quere dicir que todos temos dereito a vida, ten, todo o mundo ten, ten dereito a ser diferente e a subir a un escenario nunha cadeira de rodas e a facer diso pois eh, non un drama, senón bueno, pois unha diferenza apenas. Pois eu creo que estaría moi ben, e aínda que o teño feito de xeito puntual, eh, non estaría mal facelo organizadamente non para que mm, moitas artistas se poderán achegar ao ensino e poderamos contar a nosa experiencia ali. A mí me encantaría un logo, e creo que ademais o único xeito de coñecer a xente nova é achegarse aos centros de ensino ou pesquisar tamén un pouco no, no noso entorno. Non? Sempre que fun dar charlas aos coles, aos institutos, etc., ou a universidade, sempre falaba tamén de que a nosa lingua é unha chave coa que abrimos o mundo, que dicía Manuel María, e, e trato tamén de demostrar que na práctica todos podemos facer música na nosa lingua e que esa música chegue onde nos queiramos que chegue. Entón, eh, non me parece que se sea unha limitación, todo o contrario. Entón, está moi ben que iso eh, se perciba dende os centros eh, escolares. Non? Eu, pola miña parte, brindo <laughs> a miña participación, eh, pero creo que ten que ser algo, digamos, organizado. Eh, o que quero dicir é que para, para lograr iso hai que mm, eh, organizalo, eh, ter, digamos, as ferramentas como para que eh, poida ser eh, factible, non? Entón, que coñezan músicas de todos os estilos, que nos aproximemos eh, ali mostrándolle a nosa música dun xeito moi espontáneo tamén e contemos un pouco por que facemos música, por que facemos música na nosa lingua eh, e animando tamén a que fagan, non? porque eu creo que o importante tamén é animar a xente a que cree o mesmo que nos creamos eh, música, pois que, que, que aprendan a escribir músicas e letras, porque é un xeito de expresión. A través desas cancións poden contar a súa vida, o que lles preocupa, eh, as súas inquedanzas, os seus medos, as súas alegrías, todo se pode contar a través das cancións. Pois quería mandar un saúdo á rapazada do son da nosa música, eh, desexando verbos moi pronto eh, no vosso centro e tamén no, en fin, na vida, nos, nos escenarios, nos palcos. Un bico grande. Música